Hello Happy, Happy Learn English with Happy Course One. Nah, Assalamualaikum Hello Happy Kembali lagi nih, salam Shinda ya Nah, untuk kali ini Shinda akan share nih beberapa sumber referensi Untuk kalian yang ingin mengasah skill listeningnya Kalau kalian ingin lancar speakingnya Kunci pertamanya adalah kalian harus terbiasa listening dari native speaker Nah, kalau ngomong speaking bahasa Inggris nih, nggak mikirin dulu nih tentang grammarnya, nggak perlu dihafal nih. Yang penting kalian harus berani dulu untuk berkata-kata bahasa Inggris. Masalah grammar nanti bisa sambil jalan, bisa sambil belajar. Yang penting kalian berani dulu untuk speaking bahasa Inggris. Nantinya kalau kalian nih boro-boro nih mau ngomong tapi kalian udah bingung karena ngapalin bermacam-macam grammar. Nanti yang ada nggak jadi ngomong karena udah pusing sendiri dengan grammar. Nah, sekarang disini mau share nih 5 website untuk kalian yang ingin menambah dan juga mengasah listening skill kalian. Yang pertama ada di Qlips. Yang kedua ada di VOA Voice of America. Kemudian juga ada BBC Learning English, ada juga ada English Sweet Talk dan yang kelima ada Espresso English. Nah, kelima website ini menyediakan beberapa file tentang listening bahasa Inggris dari banyak tema, bisa kesehatan, bisa buah-buahan, makanan, politik, dan everything. Jadi semua ada nih tema-temanya di website tersebut. Coba deh kalian uh, buka websitenya dan linknya disini udah taruh ya di deskripsi box maaf ya kalau berisik ya ya emang begitulah tinggal aja di pedesaan jadi mohon dimaafkan nih jika banyak suara berisiknya. Terima kasih for watching. Jangan lupa nih di subscribe dan juga di share ya. Wassalamualaikum.